No, parlate. Eh. Ah. Mettete un pochino... Non si può. Per fare assembramento. Amore, ti vedo tutto... Ah, no, non mi guardano le chiappette. Un metro. Ma dove vai tu? Guarda, guarda, guarda. Eh no, ma scusami, ma sei una live? Sei... No. Vieni qua! Cioè, Fai sei... vedere la torta. Sei... Io non posso parlare. Scatola. Parliamo noi, però tu fai presente. Sei... Madonna, prima non si niente. Nessuno ancora e stiamo aspettando. Sì, però non vedi tutti, cioè vedi solo un po'. Vedo due, uno like. Vabbè, ma se lo giro, stai là, vai. Fai, tu fai cosa? Ciao, Sofia saluta tutti, 16 persone, 25 persone. Ciao, oh, ciao ragazzi. Allora ci vediamo, no? Devi dire salamat idul fitri. No, non lo so. Buona fine Ramadana. Eh, Idul Fitri. Idul Fitri. La sua cugina di Golfo di tutti. Non ridere così da sbagliata. Ride, ride, ride, dice con questo. Sofia. Sofia, qua fa. Guarda. Eh, che schifo. 40. 40, ciao ragazzi, hai semua. Selamat Idul Fitri buat semua umat yang menjalani di seluruh dunia. Andrea, keponakan Ciao. Aurora, ciao. Aurora Mania. Sofia? Ciao ragazzi. Sofia, ciao Sofia. Ciao. Ciao. Davide? Bellissima. Ho 50. Beh, tecla la lettera. Come fanno queste? Tecla la Si collegano con Instagram. La sua eh, introduzione. Guarda, se l'ha messa. Guarda che è su YouTube. Mina, hai dimostrato il brocciandra, ok? Sa portare. No, resistito. No la violenza, la violenza no. Sì, la violenza sì. Pamria juga, marame juga. Oke, okay. happy mubarak, minal izin, minal izin. Oke. Okay. Ah, mamma Alessia, dov'è mamma Alessia? Eh, eh sta facendo il caffè. Tre la chiamiamo. Una, due, tre. Mamma Alessia! <laughs> Hai visto che puoi urlare, troll? Sì, ma non posso... Non posso. <laughs> che, che... che stanno guardando, sai, queste Ma sai quando quale sarà cioè... Forza Milan qua. Oh! <laughs> Milanisti, Milan. Ecco, Sofia, tanti ti mancano. Dove è Sofia? Dove è Sofia? Qua? Eccolo qua Sofia. <laughs> cioè, eh, sono stata impegnata per lo studio, eh. scusate. Eh... Ho fatto due esami. Tornerò attiva. Qui carboni. Sì. Iscrivetevi. iscrivetevi al canale di Gelagia. Saramato. Subscribe. Subscribe di Sini o di Sini, di Sini. Ma eh, non sta ruttando. È <laughs> in diretta, oh, forse eh, è. Vabbè, ecco, senza Dai di subscribe Andrea. Subscribe on the channel. E quale channel? Ce l'ha già channel. Eh, eh, oh, qualità. Eh beh, scusa. Qualità. Eh già, purtroppo. 57 eh, persone, 15 like. E 13 ragazzi. 2 subscribe, Davide, subscribe. Subscribe here. Subscribe here. <laughs> subito, subito, soon, soon. Now, now. Now, now. Che bestia! Sofia mangia ancora la torta. No, è solo la scatola questa. <laughs> che violenza. Ah sì, purtroppo. Sanno ah, sempre... Ah! Hai 69. Ma in, in Norvegia tutti? E... Eh, sì, eh, fagli un balletto. No. Dai, Aurora, I love you. I love you from Hussein Gonzalez. Oh, Gonzalez. Saluto Mexico. Ho già salutato. Gonzalez devi salutare. Ma non sei il cognome? Hussein Gonzalez. Gonzalez. Nuovo Mexico. Sarà sì. Ma perché non è new? Cioè, non capisco. New New! La differenza, quante ore? 5 ore. 5 ore. hours difference from here, so 70 people. Here, oh, oh, Vedete che te che no, guarda, sto tirando indietro <laughs> perché sono i giovani qua. Che, che se potessi, zio, intervenire. Sofia, sei bellissima con quella vestita di blu. Grazie. Dovresti togliere tutte le pubblicità della coca eh, Sono quelle che ti pagasse. Te la dica te la pagata la coca. Beh, è San Bernardo. San Bernardo. Te la <laughs> che dà un can San Bernardo. <laughs> Sì, ma poi se bio, cioè è bio, c'è scritto te è bio. Allora, Aurora I love you from Sopian Yandi. Sopian Yandi. Difficili. Beh, è difficile, mm. Sopian Yandi. Salutalo, Sofian. Ciao, Sofian. È il nome della persona. Eh, eh sì, ma... Non capivo, Sofian de Ghiande. No! eh, spiegalo. Tu non sei amoroso di Sofia, giusto? No, siamo cugini. Cugini, keponakan. Cousins. Cousins. Cousins. Cousins. Ini bukan pacarnya Sofia tapi ya? cousins. Ya? Ya? Eh zio e zia no. Peccato se gira la Davide, yeah. keponakan, keponakannya Sofia, ah. bukan pacarnya Sofia, oke? Okay? Oke. Okay. Okay. Chiudi la pancia. No, <laughs> Dai, sboccata, sbrassando. Ale! Questa da fumare Ci sono due pezzi come prima. Sholat id nggak ada di sini. Ma mettiti addosso con gli occhialetti. Non Ciao from Alif Yosarin. Ciao. Ciao. 81 persone. Guarda, me li metto addosso dopo. No, sempre di più. Arriviamo a 100 e poi chiudiamo. Cuorincini per Aurora. Quasi i nostri follower totali di Instagram. <laughs> Beh, guarda che da quando ho iniziato a fare questo Fa pubblicità video... qua del tuo gruppo, subito. Ah, so, uh, from Jabrail Simba. Eh? Sì, oh. sì, vedi che è già impegnata. Grazie, infatti, ma lo sanno, lo ribadisco ogni volta, ma niente. Cazzo. no, visti qua, no? Sì, sempre. Uno ci vuole sposare addirittura. <laughs> di eh, Tre Marie, pa, pa, eh, panettone, Tre Marie. Su, Sofia numero uno. Uiii. Grazie, mamma mia, imbarazzo. Prendi tre. Siete due cacchette. no, no, beh, dai. No, dai. Mamma mia, che situazioni. Imbarazzo. Dove è la maglia? Stai su. Comunque sembra che hai un pitone a collo, non sto scherzando. Sei imbottito. Mm. Bene. Ma di solito fanno domande, oggi niente. Niente domande. Ma che cazzo fa con la testa? Eh, no, no. <laughs> eh, adesso sembra proprio giapponese, però sì. Ruota il dispositivo. E eh, come? Gli ho fatto ruotare. E eh, come faccio? Ah, arriva mamma Alessia. Mamma Alessia scammi. Forse, dai passi. Maybe. Sì, la mamma non dormire così veloce. No, ciao Alessia, guarda che ti stavano chiamando. Mamma Alessia! Ciao, ciao! Mamma Alessia! Mamma! ciao! Quello ciao, abbiamo festeggiato. Una eh. bella festa. Chi vuole il caffè intanto? Da caffè Cosa devo me. dire? Io. Che è stato tutto buono a mangiare. Sì. Abbiamo, oggi abbiamo fatto una, ecco, un abbinamento tra il mangiare indonesiano e il mangiare nostro, della ah, nostra tradizione. Guarda. Quindi abbiamo fatto il pollo allo spiedo, le, le, le salsicce nostre e in più abbiamo fatto in, le cicce in, in pin un pin che piace tanto pin che a me piacciono tantissimo e il come si chiama spezzatino? rendam rendam quello buonissimo c'è Lukman al Hakim ciao mamma Alessia ah, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, che gentili ciao allora adesso distribuisco il caffè Ti mancano, ti mancano da romanisti. Uè. Ah, <laughs> beh, bella Roma. Eh, bella. No, non sono di capace, No, si vedo di gente di tardo. Sì, di eh. certo, lo so. Da Santa Inchiesta, no. Ah, Volete caffè voi? No, grazie. No, anche io. No. Bene, ciao a tutti. Noi ciao. proseguiamo il nostro fine ciao. pranzo con i Ciao. caffè. Ciao. Ciao! Che facciamo qua? Eccoci allora. qua. 87, aumenta sempre di più. Wow. Aspettiamo che aumenta sempre di più. Sì, sì, è preparato per allenavo. Allenavo. No, no, poi no, non bevo più caffè. Non era più caffè, non zuccherino. Qua, prego. Anche io zia, l'ho eliminato. 88 Sandra caffè lo bevi grazie eh, Vittorio dai cartellina mi facciamo la picardia cos'è che vuoi caffè eh, agita ah, sì eh, adesso beviamo chiccola no? ciao ciao ciao c'è già lo zucchero vero? no adesso qua lanciala sta prendendo Nagar. Salute. Salute. Perché la sta massacrando. No, la vuole più la scuola. Esatto. Volevamo ce ne rotta una vado adesso che fai male io faccio ah, ah. vuoi ti faccio no no eh, no vai amore vieni qua che la tua, la tua padroncina guarda che merda se fai il contrario sì che sta buttando gli sta tirando il di cioè, Vieni amore vieni da mangiare vieni qua eh? lasciala stare eh? lei irritio ma io ero giù da urlare ogni volta mm. Vieni qua. Mani Mangia, passi, gli alti non mi arrengono. Stai, stai, stai, stai. Sono gli appunti, altro che gli alti. Chi, chi, chi puoi dire eh, auguri di buon fine Ramadan in italiano? C'è uno che chiede. Auguri di buon fine Ramadan, siete stati molto bravi. Anche Sandra. Anche Sandra <laughs> <laughs> è riuscita. Ma siamo in Buona festa, guys. Già. Mm si abbassano 76 no, eh, siamo, no, siamo, e sarà di notte ormai siamo che interessanti eh sarai tu penso due lì c'è 7 no ma è presto ancora che noi siamo un interessanti esatto eh. ma di solito fanno domande e qua ci sono tante domande eh dille perché io non c'è di se sul telecamera vado indietro perché... vuoi venire al mio posto? c'è due Aurora ha detto Shum. Eccola. Allora. Mm. Ma mettiti dritta. C'è ah, il telefono. <laughs> Guarda che tutta storta. Ciao, sono cioè, Luisa. basta! Mamma mia! È, oh è un'ognoia. Cos'è esatto, quale è? Si aumenta 83 di nuovo, eh, uh, 34 live. No. Vedi, il mio gnomo nessuna. su una. Dì qualcosa. no, non ho potuto mettermi il top, adesso sono tutta coperta, basta. Beh. Non è che devi fare del tuo corpo un oggetto. Non è un oggetto il mio corpo. Ma che ne ha due oggetti. Ah, Aurora Miss You euro a Messi. a ah, certo, Messi, certo. Mi dispiace o oh, grazie. Oh, cioè, eh. tu ferisci le persone proprio? Ma... Sì, di grazie, manda eh, un saluto particolare. Dai, dai, va grazie, grazie a tutti. Eh. Non ho detto non me ne frega, va eh. bene. No, no, Grazie, sono Aurora da Sumura. Eh. ok qua, eh, Health and Fitness Tutorial, Bro Chan, salutami, Sofia from Papua. Papua. Ah, oh. Tutti okay. C'ho un fratello, non mi dai una casa a me. <laughs> Salutate me, salutate me. Ah no, non pensavo gado, gado. così. Insomma. <laughs> Ciao, tu che, mamma mia. Cioè, viste così in diretta proprio. Eh, Aurora. Perché non litighiamo? Eh. Mamma mia, no, ma, basta un minimo perché non ci scanniamo. Dai, accendi la miccia, ma dai. No, no, per carità. No, non sono fuori, è vero, è vero. 102! Uè! Facciamo un gioco, gioco di cosa? Facciamo un gioco. Ma non ci sono. Guarda che se mi spacchi questi occhiali, anche eh, tu ve li metti. Grazie, no. Se mi spacchi questi occhiali ti spacchi. Ci sei liberato. Perché è tutta pimpante. Guarda, ti piacciono i miei occhiali? <laughs> Io portai capito, ma uguali Eh? Mettili giù, fagli della forma, mettili giù. No, no, no, Dai, no, perché adesso Sono per gli anni 50. Esatto. Sì, ma sai che, ce li aveva quegli occhiali? Crudella Demone nella carica di 101. sì. E anche a Audrey Hepburn. È vero. Eh, eh vabbè, vado di moto adesso comunque. Cioè, cioè certo. devi dei riferimenti un pochino più elevati del tuo. Sì, non lo so, <laughs> più rodaglia Ho guardato i cartoni, cioè non lo so. Qualità. <laughs> Ecco. Vabbè, almeno io l'ho guardato. Beh, eh. ma Beh. tirateli giù che vediamo ora. Ma no, no. No, perché sennò si, spe- si toglie la pettina Eh no, si... infatti non ma posso. Ma che ventura Come i capelli lisci, non vedi, lasciati. Posto e <laughs> sta ah, ricerca il corpo perché vedi adesso. Guarda, quando uso il suo linguaggio. Ah, sì. mm. ah, per, per, per ve... scappare? Sì, veramente. No, la scaricatrice del commento. Comment, comment, comment, comment, like, like, Subscribe dov'è? Subscribe. Di sini. Di sini, di sini. Suara. Subscribe. Silakan tanya-tanya kalau mau tanya. Mumpung ada Aurora, ada Andrea juga. Amore. Mm. Guarda che stanno scrivendo. Antonino. Stanno scrivendola? Eh, gli ha apparso, sì, è quella scritta. Adesso vado di là di nuovo. Potrebbe fare anche intellettuale. Fate domande. <laughs> eh. Ma, eh. Silakan bertanya Cata Sofia. Eh. Domande, domande. Eh sì, fate domande che così rispondiamo. Insomma, Sofia, very beautiful. Grazie, grazie. From Arthur. Mm. Ah, che bel mm. nome! Dalla Scozia. <laughs> Oh Salutami mio zio! Che no? Zio? Sì, da quella, quella che abbiamo fatto prima... Chi? Niente, tranquillo. <laughs> Ah, lei? <laughs> Mio zio, chi è? Non so. Si sta gonfiando. Cioè. Aurora, volete basso? Spieghi tu basso che cosa... Basso sono mm, delle polpettine di carne e farina e, che vengono di solito utilizzate nelle zuppe. Mm. Buone. Sì, buone. Di manzo o di pollo. Io mai assaggiato. No, ma no. Allora io neanche? No, neanche tu. Allora cosa <laughs> dici? Cioè, dici di fa bene, mi fa tutto. Bello, bagi anda yang belum subscribe silahkan esatto. subscribe komennya di sini sebanyak-banyaknya komen esatto. komen komen komen komen komen, komen. subscribe subscribe. Adesso andiamo da Andrea. Oh, Vai Andrea. Mm. Vai. Subscribe on the channel. Channel. Gelagia i... Gelagia Italia. Ui. Era subito eh, eh, Dai, spreche ragazzi, dai, fate vedere. 102, eh? 102, 102. C'era anche prima. Dai, stai esprimendo in inglese. Non è fare inglese. No, yeah. non fare inglese. <laughs> No, sono per ripartenza trompetto. No, Dilli che mi sto accontenendo. Allora mi scarico il passè, ne peso trompetto. Allora, saluta da Saudi Arabia. Uh, oh. Ciao. oh. Salutalo. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. E eh, mi puoi dire per eh, risparmiare? Il nostro canale è 99% Non è per lesbo. Maschile. Non è per C'entra, ci sono dei maschi qua adesso, no? Ah, eh, ma c'è sì, sì, eh, infatti qua c'è da, da... Sì, sono tutti maschi. Da Courmayeur. <laughs> C'è... Cioè, mm, perché si è proibito i ragazzi? No, sono più timide. timide forse. Sì, esatto. le ragazze non penso che sia no così. diciamo che il canale si è piazzato su un target maschile basta, mm. per forza eh, riprende sempre noi femmine eh. <laughs> eh. guys jangan lupa subscribe-nya belum subscribe komen ya jadi supaya kita bisa naik terus subscribe-nya dan bisa melihat Aurora bikin konten-konten baru lagi ya. Pertanyaannya ditulis sebanyak-banyaknya tentang apa aja deh pokoknya supaya bisa kita balas nanti komennya ya. Agak bising ya, coba kita lihat dulu. Aurora dito anche se dai. Eh, dai. Dai. Ma chi sei Wonder Woman? Ora sei Wonder Woman. Ini ada pertandingan panco saudara-saudara. Pertandingan panco. Ya, yeah. panco panco. Aspetta, conto io, conto io. Uno. Sì, ma la mano di vetro. Due. No, tutto. Cosa sì, dai. Uno. Allora, non sta sicuro. Due. Vai! Ma ah, mi agito troppo, che scappa il cuore! Ma perché devi fare Mano dietro! Uno! Dai, ecco, siete, siete pronti? Ma vedi, vedi, che uno, due, vai! No, tecla! sei proprio, Aurora sei proprio una Aurora mollo porco Aurora mollo porco due porco no. no non si può beh tra un po' me le loghi sbolli ma per fortuna non capiscono prima mi chiama alle 8.45 al lavoro. E avanti con sto vecchio del di merda, mio Dio. Beh, che c'è un vecchio che mi sta seguendo a fare bicicletta nel parchetto dall'anno che sì. stava andando dalla sua amica. Partiamo dal fatto che sono tre mesi che non ho... Vabbè, lasciamo stare, no, vai, eh. vai, no, niente, vai. Vabbè, che non stavo uscendo in bicicletta. Bon, bon. E allora eh, c'è uno che mi sta fissando, continua a chiamare. Ah, mi seguiva, sto andando a fatto. Lei è che sta aspettando che sia da casa la sua amica, no? E insomma fa adesso stai a telefono con me perché se si avvicina adesso che ne dico quattro, eh. vabbè magari avrò bisogno di qualcosa, cosa avrà bisogno? Che continua a guardarmi, quindi io non chiarire. No. Allora gli chiedo cosa vuole, ma gentilmente, insomma no, perché poi c'era un uomo che sta tagliando l'erba là del giardino, allora ha aspettato, finì, quando sto uomo si è spostato, sto qua continuava a riguardarla, e no, fa, eccolo, eccolo, eccolo che arriva, eccolo che arriva, ho detto sta calma. Deficiente, volevo buttarlo per terra, ma... Ancora fosse partito, sta calma, se mai me lo passi, gli chiedo eh, cosa certo. vuole. Insomma, si è avvicinato, si fa, quello fa, lo guarda, fa, altro uomo che era di fianco di me mi guardava, ma mio Dio mio, poi mi ha perso di vista e poi mi ha ritrovato. Ecco, vedi. Mi ha fatto sudare. Beh, beh, meglio. Si sente? <laughs> Insomma, era tutta racchia è nervoso. Mi ha fatto proprio girare i coglioni la eh, eh, eh. Le sacole. Però, si <laughs> che dica questa roba, eh. Eh, eh. Ora sono pure. Avanti che sono un ini semua kita lagi Saya ngeledekin Aurora. Lagi ngeledekin Aurora. Togli Aurora, mettili un mulino nero. Davide, bisogna che te Allora finiamo, ci salutiamo tutti. Da Davide, ciao, grazie. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao grazie raga. Ciao. Chiusura. Ciao. Bye bye. Subscribe on the channel. Ehi! Gelaggio Italia. Ok, tu? No, no, no, non devi fare queste robe qua. Subscribe to Cine, guys. Uhu. Ciao. Subscribe. Guarda il cielo. Sub on the China, grazie mille. Uh. Ciao ciao. Tocca a me adesso. Iya, iya. Hai guys, terima kasih semua sudah menonton video live kami di hari spesial ini, di hari Sabtu Syawal. Dan mohon maaf sekali lagi jika ada yang tak berkenan di hati semuanya. Kami dari keluarga Jelajah mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wafidin, mohon maaf lahir batin kepada Anda semua di rumah. Dan jangan lupa subscribe kami tunggu untuk membuat konten-konten baru lagi ya. Dan kalau bisa jangan skip iklan karena buat kita semakin bergairah untuk membuat vlog-vlog baru lagi-lagi ya. Oke, okay? dari kita lihat cukup sekian. Sampai ketemu di vlog-vlog selanjutnya. Ciao. Bene, finito. Adesso avete ripetuto, questa è stata una live perché...